Ел накалывал и ел сырью. Улыбнись бабушке, скажи, бабушка, привет. Улыбнись бабушке, бабушке улыбнись, скажи, котик. Вчера пельмени прилетали по, по, по, всей, по всей кухне. Ты ж не банку ешь, ты ж йогурт. <laughs> А ты разобрал, как, как на, как на ели тоже. Тут еще на кухне он, я не помню, что фотографировали. Тоже звонит мне за корочку это самое. Вот, Николай, где ты сидишь? Все, и нос, и рот, и все было разное. <laughs> Отдохнуть, Лиза. Руслан, не мешает.